我是这大家好，我是秋实。今年是猴年，然后作为过本年本命年的我呀，我我我想对各位属猴的同仁们说一声，属属猴是同猴，不是同人，然后就是大圣们过本年一样开心，祝大家猴年大吉，大吉大利。我手受伤了。 那个，在新的一年，祝大家，呃，心想事成，事业有成，然后身体健康，阖家欢乐，万事如意，福如东海，寿比南山。对，就这样。 <laughs>